ale 1. října musíme si koupit nové jízdenky, protože už nám vypršela platnost. Proč jsme na dobrý. je taková běžecká super neděle, protože teď ráno si běží desítka, potom půlmaraton a úplně večer si běží maraton. My teda nemáme namířeno na žádný běh, my máme namířeno na trh, ale na úplně jiný, než jsme vám ukazovali přes 14 dní na peráž, protože teď jdeme na trh, kde jsou hlavně malíři a různí umělci, prodávají tam knížky a tak, takže to bude taková francouzská idylka. zajímavé obrazy a nějaké sochy. Takže teďka se posouváme na druhou stranu, do který nám Fata říkal, že to je spíš o jídle. A takže si asi dáme něco malého, nějaký espresso a třeba croissant. Francii lidi strašně dbají na to, co je zrovna v sezóně a co je vyprestovaný tady v departmánu. My třeba na ledničce máme tabulku, ve které je seznam věcí, které jsou ve kterém měsíci čerství a které se mají jíst, takže opravdu na to dbají. obrazech a jídle jsme se dostali na břeh, eh, kde jsou knížky, takže si představte obrovský antikvariát s eh, takovýmhle krásným výhledem. A takhle knížky. Dneska máme opravdu štěstí na počasí, protože včera tady pršelo celý den a nešlo dělat vůbec nic. V pátek jsme měli nejhezčí počasí, co tady pamatujou v září, protože bylo 28 stupňů, takže jsme se vydali s našimi spolužákama na piknik a bylo to super. A nakonec nám to trochu přerušili policajti, protože jsme byli na veřejnosti a hrozila nám trošku pokuta, ale všechno dopadlo dobře, spolužáci to ukecali a už víme, že se to tady opravdu nesmí. No a dneska máme teda v plánu jít ještě do muzea a udělat si piknik na střeše muzea, což je legální. možná naši učitelku, protože ta je hodně velký běžec. Thank všichni se tady podporujou. Nejvíc se přeje těm, kteří už nemůžou. A na tom je ten amatérský sport krásný. Na tom nejsou vůbec potřeba žádný ulitý peníze z ministerstva školství. Tak popolední. Takže si doma dáme malý oběd a jdeme do za. tout, avez des confluences. Proč jsme na tišní kontrolou a jdeme si koupit lístky. Merci. Merci. Merci. Merci. <laughs> ta expozice je zasvěcená filmu, protože v Lyonu se narodili bratři Lumiérové. No takhle vypadá revoluce. Tady to je jeden film z roku 1980 a tady v moderní podobě. stav a hadů a všeho jedovatého, takže uvidíme, co nás tam čeká. nakonec jsme se na té výstavě dozvěděli, kdo koho kdy otrávil, jak nás můžou zabít hadi a měli tam i živý tarantule a třeba meduzy. Jsme ve čtvrtém patře, což je terasa venku, kde si můžete dát vlastní jídlo nebo si něco koupit a jsou tady výhledy na město. Takže je to tady opravdu hezký, ale jsme tady asi 4 hodiny už a stihli jsme necelý jedno patro a má to dvě patra výstav, takže sem ještě musíme zajít znova. Obrigada.